Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é parecido àquele que eu fiz em relação ao Mónaco, ou seja, vamos planear uh, uma ida ao Grande Prémio da Áustria, neste caso à segunda data, ao Grande Prémio da Estíria. Ehm, vamos ver os custos de, dos voos, dos bilhetes, da estadia, um, ehm, e como eu disse no último vídeo, chegando aos 400 vamos anunciar um giveaway para os 500 uh, ehm, e por isso eu quero que vocês comentem nos, uh, lá em baixo nos comentários o é que vocês gostavam que eu vos desse. Não sei eu estou assim mais inclinada, tipo um boné ou, ou um, um, preço tipo 30 euros para vocês gastarem, não sei. A primeira coisa que vocês vão precisar é um caderno para apontar <laughs> as coisas, não é? Infelizmente, a calculadora, não é? Para calcular os custos, dinheirinho, este é dinheiro do monopólio, obviamente. <laughs> A primeira coisa a ver é os bilhetes claro, não é? Áustria, GP Ticket 2021. Uhuhu. Tanto site para onde comprar bilhetes. Era mais barato. 495 por 3 dias. Não é mais barato? O que é, o Reduce? Pois o Reduce não é para mim, de certeza, não é? Ah, não, não é. 195 parece o mais barato, correto? Sim, é. Vamos ver onde é que isto é. Ah, não importa Isto é onde? eu posso ficar aqui? <laughs> Adicionar ao carrinho. Tenho mais eh, custos de envio. Vamos para 200 e... 225. Até parece que nós estamos numa pandemia, preciso fazer o teste primeiro. E o meu pai teve que fazer aqui em Portugal, portanto foram 70 euros, 70 vezes 2, 140 euros para estar Covid free. De nada vale ter os bilhetes na mão se não temos uma passagem de avião para ir <laughs> até a Áustria. Portanto, vamos ver num site de comparador de tarifas quanto é que custou o bilhete de avião. Eh, qual é o site? É Dreams. E vamos do Porto até, até, até a Viena da Áustria, não é? Partida. Ah, oh, eu nem vi quando é que, quando é que isto era. Espera. Uh, isto será uh, de 1 um quinta-feira um, a 5, não é? um a 5, só uma pessoa. Como? Será que eu pus ida e volta? 44 euros? Bratislava? Eu não pus nada disso. Eu não quero ir para, para a Eslováquia. Eu andei mais para baixo na página. Acho que vamos esquecer que isto mandou-me para, para a Eslováquia eu quero ir para a Áustria. E vamos aqui à um, Swiss International Airlines. 167 parece-me um preço bastante justo. Tem é escala. Escala aonde, senhores? Ah, oh, Zurique. Eu conheço o aeroporto de Zurique, por isso está se bem. 6 horas e quase 7 horas em escala que hum, não dá com nada. Eu saio daqui de manhã e só chego às 7. E depois, e depois eu sei que Viena não é perto do Red Bull Ring. Vamos tomar como sendo, vá, 180, porque estou, vocês sabem, isto é sempre a arredondar para cima, 180 euros de avião, ida e volta. Se bem está aqui com uma, tarefa, com uma tarifa Prime, portanto é melhor para 200. Próximo passo, onde ficar? Vamos aqui ao Booking, check-in no dia 1 e sair no dia 5, só um adulto, só um adulto e um quarto. 1395? Ah, mas caravana, um quarto, quatro lixos. Mas eu só uma pessoa. Um carinho. Eu vou ter que ficar em... mal mal mal Não há assim um hotelzinho no meio das montanhas? Mas aqui é o mapa. Não há nenhum hotel. Bem, eu não peço um hotel, assim, um, uma residencial, uma coisinha assim pequena. Está tudo. A... Não há sítios. Bolas. Truque: nunca marcar estas coisas em cima da hora, não é? Como eu estou a fazer. 900 euros para dormir numa tenda? Ai, está a brincar comigo. Ai, mas tem uma, foto, uma fotografia de pequeno almoço bonita. Porquê que estavas a ladrar lá fora? Hum? Será mesmo 900 euros por uma tenda? tenho acesso gratuito ao Wi-Fi e muito bom pequeno almoço, dizem eles. Mas 900, duas camas individuais, eu só preciso de uma cama individual, senhor, eu não vou dormir com mais ninguém. Dos... Olha, acabou de tomar banho. Eu estou, eu estou a falar a sério. Eu nunca fui acampar, hein? Eu queria ser escoteira, mas a minha mãe nunca me pôs nos escoteiro. Eu não tenho estes instintos de sobrevivência. Vista da montanha, ok, ok. É isso que vai, que eu, que eu vou ficar. Vista do lago. Vista do lago tem aqui em casa. Vista de jardim tem aqui em casa também. Mas 900 euros por 4 noites. 900 a dividir. 900 a dividir por 4. 225. 225 euros por noite para dormir numa tenda. Quanto é que é o salário mínimo na Áustria? Uh, minimum wage, Austria. Ah, é 1500 euros. Ok, ok, ok, ok. Ai que bonito, podia fazer amigos com estes senhores. Ai, tão contentes que eles estão. Não mais nada. E tudo o que há é, é, é super longe. Mas vamos ver quanto é que custa o transfer do aeroporto de Viena para. A, eu nem sei como é que isso chama, Spielberg. Está a ser mais difícil do que do Mónaco. Tá, tá. Como? 425 euros? Está tudo tolo! Não existe Uber na. na Áustria. Não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não. Eu devia ter visto isto antes. Vamos ver o comboio. Ah, traveling to Vienna. Não, neste caso é, é ao contrário. City or station? Então, aeroporto. Para Red Bull Ring Station e Knittelfeld. Knitfeld. <laughs> One way ticket. One way or another. I'm gonna see you. Então chego só às 5 da manhã. corte e vamos fazer isto tudo de novo, ok? Portanto, vamos na mesma, na quinta-feira, ficamos é, a dormir em, Áustria, em <laughs> Viena e depois partimos na sexta-feira de manhã. Vamos aqui um quarto no aeroporto de Viena. Ah, vamos aqui sacrificar um bocadinho o dinheiro, vamos pôr este aqui já de 106 euros, por cima 4 estrelas, também mereço. Isso vai-me sair caro. Só até que não vai sair dos meus bolsos, <laughs> porque eu não vou a lado nenhum. O transfer Dá 20 euros, hein? 20 euros do aeroporto a Knittelfelda. 20 euros para ir, mais 20 euros para vir, 40 euros de transfer. Se bem que eu acho que isto está incorreto. Quanto é que acham que eu ia gastar de alimentação? 4 dias. 4 dias? O pai 350? É porque eu tinha que estar a comer sempre fora, porque ainda mais lá nas tendas tenho que comer aquilo que as barracas me oferecem. Ponho 400 euros ponho 400 euros. A única coisa que falta ver é uma t-shirt do Max Verstappen. <laughs> Claro, não, eu não vou para a Áustria, <laughs> lá para o Red Bull Ring, eh, quer dizer, posso levar as minhas coisas cor da McLaren, que é a mesma, né? Mas não, não, eu sinto que tenho que, é a minha obrigação comprar uma t-shirt do Max Verstappen. É esta mesmo. É esta que eu já tinha o meu olho aqui nesta. S. 30 euros lá que seja 35 com os preços e com os custos de envio. Chegou a altura de fazer as contas. 225 euros dos bilhetes, 140 pelos testes ao Covid, 200 pelo avião, 675 euros por 3 noites numa tenda com vista para a montanha. Mais 106 euros pelo quarto em Viena, mais 50 em transferes, hum, mais 400 euros da alimentação, mais 35 euros da t-shirt do Max. Dá 1831 euros. 1800 euros! Sabe porquê? Porque nós estamos a planear isto em cima da hora, de certeza de certeza quem planeou isto com dois ou três meses não paga 675 euros por três noites numa tenda. Desculpem lá, desculpem. Nem aqui, nem na China. Claramente me enganei sobre os preços disto, porque eu pensava que podia ir e vir à Áustria e ver o grande prémio por mil euros. Sim, enganei-me. Redondamente. <laughs> Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um gosto, subscrevam o canal e vemos no próximo fim de semana. <laughs> Adeus!